Законски за поднесениот приговор кој што сте го поднале до општината, треба да ви одговори општината во рок од 30 дена. Доколку се уште немате добиено одговор, тогаш треба со поднесеното барање, копија од поднесеното барање кое што го имате вие, да појдете до општината и да се информирате до каде и зошто се уште не ви одговориле за вашиот поднесен приговор.